together. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के अफेयर के चर्चे बी टाउन में इन दिनों जोरों पर हैं। दोनों करण जौहर की फिल्म ब्रह्मास्त्र में साथ काम कर रहे हैं सोनम कपूर की शादी के रिसेप्शन पर साथ पहुंचकर दोनों ने उन अफवाहों को और गर्म कर दिया था सोनम कपूर के रिसेप्शन की एक फोटो आलिया ने अपने इंस्टा स्टोरी पर डालकर यस लिखा था इसके बाद कई लोगों ने कहा था कि आलिया भट्ट अपनी तरफ से मीडिया में आ रही खबरों पर मोहर लगा चुकी हैं। फिर रणबीर कपूर के पापा ऋषि कपूर और नीतू कपूर की तरफ से भी इस रिश्ते को हामी मिल गई है हाल ही में रणबीर ने अपने और आलिया के रिलेशन की बात कबूली थी उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ अभी नया है इसके बारे में बात करना जल्दबाजी होगी अब एक बार फिर रणबीर आलिया के साथ अपने रिश्ते पर बोलते नजर आए हैं आलिया के बारे में रणवीर ने कहा है कि प्यार में होना एक तरीके की खुशी है मैं जीवन में काफी पॉजिटिव हूँ और इसका श्रेय मैं आलिया को देता हूँ आलिया बहुत नई एक्टर है मुझे दस साल हो गए हैं उन्हें अभी छह साल ही हुए हैं रणवीर ने आलिया की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि आलिया बहुत डेडिकेटेड है इस उम्र में इतना डेडिकेशन होना बड़ी बात है अपने काम को लेकर काफी फोकस्ड भी है